құрметті егемен тв ютуб арнасының көрермендері бүгін бізде эксклюзивті сұхбат қытай құрамасының мүшесі бокс королі тоқтарбек таңатқан бізге алғаш рет сұхбат беріп отыр тамашалаңыздар құрметті ютуб каналының арнасының көрермендері және егемен қазақстан газетінің оқырмандары бүгін біздің қонағымыз ерекше қонақ қытай құрамасындағы біздің қандасымыз тоқтарбек бауырымыз таңатқан атқан иә дұрыс тоқтарбек таңатқан қош келдіңіз түсінікті болу үшін айтайын осы жақ кеше ғана елорда кап турнирі аяқталды сонда қытай құрам онға жуық мемлекет қатысты соның ішінде осы қытай құрамасы бар сол қытай құрамасының сатында тоқтарбек 80 килода өнер көрсетіп финалға дейін жетті сол жөнінде тоқтарбек қош келдің қазақстанға енді сені э, осы кешегі финалдағы біздің нұрбек оралбаймен түскен финалда айқас туралы айтсаң э, қалай болды қандай дайындықпен келдің деген сияқты э, дайындық барлығы ойдағыдай болды бұл бой ода осал емес нұрбек өзімнің қойған тактикаларым болды бірақ енді майданға шыққанда енді сәл өзгеріс болып қалды да күш жағынан өзімде сәл салмағына жетпіс бес бокста енді қазір салмағым сексенге өсіргеннен кейін бұл жолы салмағым сәл көтерілмеді де жетпіс сегізде қанша жетпіс тоғыз сол біраз күш жағынан кемдік болды қалған жақтары негізі енді техника болсын майдандағы ойындар болсын бәрі жақсы болды деп ойлаймын бірінші майданда қарша қаршақ басым болды екінші майданда енді сәл ойындар жақсы болды үшінші майданда жеңісті маған берді бірақ бұл ойын өте жақсы болды деп ойлаймын бұл әлгі дәрежесі жоғары болды оның да техникасы зор боксшы өзімде осы жолы сексенге бірінші рет көтердім бірінші бірінші рет сексенге бірінші рет көтеріп төрт бой өткіздім төрт бой сол айтып өтсе бірінші бой кіммен болды бірінші бой қазақстанда бір боксшымен істедім аты ұмытып қалдым байғонжигіт па жоқ жоқ жоқ орысша екен орысша оны мен бұл ол бойда өте жақсы болды үш бой басында осымен жеңіп екінші бойда өзбектің әлемде екінші болған бұл кісі дилшат деген боксшымен төбелестім ол ол бойда сондай жақсы болды э, маған есебіне алғанда өте зор болды да өйткені ол әлемде екінші болған боксшы мен сексенге бірінші рет ғой мен боксасып бұл жеңісті қолға келтірген әлі, әлі мен сексен келімді анықтай көрдім десем болады кейін ә, шабоз деген түркіменнің боксымен істедім ә, жартылай шешуші кезінде ода сексен бірде олимпияға қатынасқан боксшы ә, оның күші сондай енді басқаларға қарағанда алға қарай басымдау керек екен бойы саласы бірақ ол де бокс сондай жақсы болды техника тактикаларды дұрыс қолданып жеңіске қол келтірді бұның ең соңында финалда нұрбек шешуші кезеңде нұрбектің бұл бой өте жақсы болды деп ойлаймын өйткені қызғынды болды бәрі ойдағыдай өзің көңілің толады ғой көңілім толады жаңағы жолда келе жатып қабырғамды қабырға не болды қабырға сол шабуспен ұстасқан кезде сәл зақым алды оның басы сүзіп кетті ма удар тиді ма мен оған өте аңғаймыз өйткені ол кезде қатты төбелес болып кетті дене қызуғанда білінбей қалды кейін түскен соң азырақ не болды бірақ өте қатты емес содан кеше нұрбекпен бокс шыққан кезде екінші раундта білінді ма сол кезде удар тиіп кетті тағы дәл тиген еді әдетте енді да тиіп жатады біздің денемізде қатты ғой еш анша сезінбейміз кеше дәл сол қабырғаға тиген кезде қабырғаның дұрыс емес екен сол болатын мектепте біраз қаттылау бірінші раундта барлық дауысты нұрбекке берді екінші раундта екеуі саған үшеуі нұрбекке берді дұрыс соңғы раундта барлығы саған берді иә. жалпы мен сені токиода көрдім токиода жетпіс бес килода болашақ олимпиада чемпионы болдың бразилиясынан иә үш те екі есебімен жалпы жетпіс бес олимпиаданы алып тастады ғой иә қазір солай хабар иә сол енді содан соны естіп сен сексен кило өттің ба әлде қалай негізі солай бір жағынан салмағымда сексенде тұрды жетпіске қуғанға енді ұстаздарымызбен ақылдасып өзімнің де сол сексенге бұрыннан көтергім бар өйткені менің бойым биік те иә. өзім тағы да біраз жойаңдап майданда тіпті де басымда осымен тұрған қалайтын бұны салмағымды өсірсем деп ә, осы орайлы келді дәл беспресті олимпиададан алып тастады деген хабар естіп сосын осы жолы да қазақстанда осы жарысқа келдік өте жақсы орай болды содан соң сексенге бокстасуға ә, рұқсат алдым да ә, бастықтардан мұғалімдардан барлығы қосылып содан соң енді осыған келдік иә парижге дейін әлі уақыт бар ғой екі жыл бар оған дейін түзеліп алады жаман болмаған сияқты ниеті иә алғашқы турнирім финалға дейін жеттім сәл ғана сексен жалпы қытай құрамасының тағы басқалар бар ма осы жолы осы жолы үш боксшы бірінші боксшы бірінші күні жеңіліп қалды тағы бір боксшымыз ол біраз ауыр шықпады келген соң қолы енді қарт істеп жатқанда қолым ауыртылады содан кейін майданға шығарып дұрыс жалпы сенен басқа қытайдың боксшылары бұл жерде жүлде болмады жүлде алмады иә алдына алды елу төрт елу төрт елу төрт салмақта фамбо деген иә иә финалда финал финалға шықты екінші орын екінші орын иә елу төртте кімнен ұтылды иә қазақстан бірінші бірінші енді мен сені жаңағы айтып қалдым ғой токиода көрдік э, жаңағы бірінші бойың сол сен бразилецпен болды ма екінші бой ғой екінші екінші бірінші кездесу кіммен болды э, индиямен болды оны нешеде неше оны бестен егер сол сен бразилецті жеңгенде әбілхан аманқұлмен екеуі иә екі қазақ бір бірде төрт финалда э, токио төрінде осы біздің тоқтархан мен әбілхан хан әбілхан да өкінішке қарай сол бразилецтен жеңіліп қалды екі қазақты жеңген бразилец э, олимпиада чемпионы болды интернеттен қарап отырмыз э, сені біздің енді қазақ тілді редакцияда да жаңағы интернетте де қазақ тілінде жазылып басылымдарда да қытайда да сен бокс королі қытайдың бокс королі деп сондай бір турнирді жеңіп алдым ба сол турнир жайында айтсаң екі рет жеңіп алды дейді ма бокс королі дейді ма қалай бокс дейді ғой біздің қытайдың ішіндегі иә береді алтын мен оны қай жылдары қазір төрт рет алдым төрт рет алдың ба екі мың он жеті бірінші бірінші рет одан мың он тоғыз екі бір олар қай жылы өтеді қай кезде өтеді ол әртүрлі жыл ақырында өтеді бізде қытай чемпионаты болады содан алдындағы сегіз не болмаса он алты боксшы қайтадан сол ә, э, белбауға таласады оны жеңген э, боксшыға не құрметке ие белбау таласамыз э, мәселен сен сол белбауыңды сақтайсың әрі сен тағы да жеңсең саған жалғасы белбау беріп отырады бұл енді өзіңнің нөміріңді жоғарылату бізде бірінші нөмір екінші нөмір деп атап қояды әр мемлекетте сол өзіңнің орныңды тіпті мықты ұстау өзіңді мәселен мемлекеттің ішінде тіпті де жақсы ұстауың керек бәрі қолына ұруың керек дұрыс ол қанша салмақта ол бұрынғыдай сол он салмақ болатын кейін олимпиадаға қарай өзгертіп отырды сол олимпиадалық салмақта ғана белгі қойды белгі қойып қалғандарға тек айналысады қалған болады бірақ оларға медал ол белбеуді алған адам халықаралық жарыстарға да қатысады дұрыс екен ол белбеудің қасында не болады сіздерде приз жаңағы ақшалай сыйлық болмаса бір жеңілдіктер бар ма сізде иә ақшалай сыйлық береді ә, біріншіге чемпионға елу мың юан береді елу мың деген ол дұрыс есептесек қазір алпыс алпыс сегіз мың доллар бір мың юан алпыс сегіз мың теңге ма сегіз мың доллардай бола ма шамамен дұрыс екен енді оны төрт рет жеңгенде әр жеңген сайын бір белбеу беріп тұрады төрт белбеу жеңіп қалса қайтып тапсырасың ба барлығын е солай болады дұрыс иә ондай жеңіске жете бер бұйыртса жалпы жоспарың токиода топ жару ғой ой кешірім кешірім парижде топ жару иә соған қарай мақсат қойдым дұрыс екен екен осы мен өзіңіз мына оқырмандарға болсын телекөрермендерге ютуб каналдың арнасының көрермендеріне болсын өзіңіз жайлы толық айтсаңыз неше бауырыңыз бар тоқсан алтыншы жылы туылған дегенсіз естідім сол қай қалада туылдыңыз сол жағын өзіңіз таныстырып өтсеңіз мен тоқсан алтыншы жылы он бірінші айдың он сегізі күні біздің республикасының шинжаң өлкесінде алтай деген қалада сол жердің бір ауылында дүниеге келдім тарлан деген ауыл тарлан деген ауыл қазақтар көп тұратын жер иә ол жерде қазақтар көп болады ауыл кейін ол тауға шығады сол қыстаулық иә иә. иә кейін сол жерде мен бірінші класста оқуды бітірдім сол жерде кейін оқуым тіпті жақсы болу үшін әке шешем біз қалашыққа қарай көшіп кеттік қалашыққа көшіп сол жерде оқу болды оқуымды дамыттым кейін бір орай болып мұрат бошай деген кісінің қолына боксқа бір алғысы келеді мені бокстан ұядан ұшырған кісі ғой ә, алтай мұрат бошай алтай қабада тұратын кісі рахмет мұрат бошай мырза сені көріп сізді көріп ол не болды иә көріп бірінші енді неше жаста ол кезде мен он бір жаста едім кейін сол жерде бір ай үйрендім негізі бір айдан кейін мен машықтығым келмей қалды да ол кісі мені қайтадан алып арнайы үйге келіп жаттығуға барғым келмей қалды иә сен мені көрді бәлкім денемнен бір артықшылық көрдім үйге арнайы келіп әке шешеме айтып кейін мен өзім алтай қаласында оқыдым оқуымды қаба ауданына жөткеп сол жерде оқып сол кісінің үйінде өз ұлындай қарап үйінде жатып оқып машық қылдым кейін өзі сондай төрт жыл мені тәрбиелеп мені бокс командасына тапсырды қазір әбдішкүр ағай әбдішкүр ағайдың сол осы кісінің қолына тапсырдыңыз өлкелік дегенде сіздерді бірінші ауылдық аудандық одан кейін өлкелік болады иә дұрыс одан кейін құраған әбдішкүр ағай жаңағы рахмет ол кісіге де ол да аға бапкер ғой иә аға бапкер рұқсат беріп сұхбатқа оған да рахмет айтамыз жалпы сол кісіден кейін қалай болды жарыстан қай жаққа бара бастадыңыздар бірінші сол екі мың он екі екі мың он бірінің жылы дәл мен өзім туылған күнімде кірдім өлкөк командаға он бірінші айдың он сегізі дәл он сегізі күні бізде енді өлкөк команда жоғары тұрады сен өлкөк командаға кірсең сенің оқуыңды және де жоғары қарай оқуыңа біраз көмек береді ол кезде сен он бес кейін бізде ол жерде үш ай талдау бар сен осы жерде қаласың ба жоқ әлде қайтасың ба өйткені сен жақсы боксшы болсаң жақсы бокс жасау беруің керек болмаса қайтып оқуың керек сосын үш ай талдауда болдым ә, өте қиын болды өйткені ол кезде мен өте кішкентай едім деген бастадым балалармен салып қойдым мен қырық бес келі қалған менің қарсыластарым барлығы елу қанша келеді олардан таяқ жеп кеттім да мен бара бір апта қатты даярлаймын содан кейін мені қайтадан қыздармен бірге бокстастырып қойды қыздармен бір ай бокстастым мен кейін қарасам мен бір айдан кейін енді үш ай тоғысам мен кетпедім ұқсайды көзім жетті өйткені қыздар мен ғана жүр маған адам қарамады сосын бір ай өткен соң мен қыздарды енді қатты ұрып жүрдім да қыздар ұрмауымыз керек бірақ та бокстасып ұрып жіберген едім ашуланып қайталанып барасың сонымен жақсы тіресу болды өйткені бір айда көп нәрсе үйрендім салмағым да біраз өс қосылды содан кейін үш ай өтті содан соң жақсы болып қалдым командада командада қалғаннан кейін кейін біздің жасөспірімдер жарысы болды қытайдың одан өкінішке орай бесінші орын алып қалдым жүлдеге иә. содан кейін дәу тағы жақсы осы қазақстан алматыда бір жақсы өспірімдердің жарысы болды он екінші жылы қыста болды сол жарыста менің мәсі бір команда тұратын бір салмақтағы боксшым бар еді ол мен ол ұра алмайтынмын да мен оған шамам жетпейтін негізі бірақ сол жарыста ол бесінші орын алды мен екінші орын алдым содан кейін өзіме де сенім болды басқа тренерлер де ұстаздар да есімде бір алматы сол жерік қалаға сосын ары қарай өзіңе сенім пайда болды иә иә содан кейін қайттық енді жастар жақсы болды жастардан екінші орын алдым жастардан бірінші орын алдым бірақ дүниенің жастарына қарай шыға алмай қалдық та енді орай болмады кейін жастар енді үлкендеп өте келген кезде біз енді өзіміздің баспагерлігімізді табуымыз керек сол кезде әбдішкүр ағай мені өз қолына алды сен менің қолымда тұрасың деп мен де ол кісіні талдадым сол кісі мені қазір екі мың екі мың он екіден он төрт он он жылға оның енді біз жасөспірімдерді іріктеу болады енді ол кісілер іріктеу керек те біз қайсысы жақсы деп оның өзі бізге басында апта сайын бір сборник болады кейінде айында бір болады ал енді тағы да бір іріктеу келген бір болады кім қалады кім сол іріктеуден өттің ғой иә дұрыс сол іріктеуге неше боксшы қатысады бізде өлкелік жарыс болады өлкелік жарыста алдыңғы үштегі боксшылар талдайды одан соң біздің тренерлер бар қайсы боксшы енді нәтижеге ділін алмаса да бірақ бейімі жақсы соларды талдап кіргізеді солардың ішінен үш ай аралығында талданады жалпы өзің отбасыңда жаңағы жанұяңда бокс бокс спортпен айналысатын адамдар бар ма бауырларың бар бар әке сау жақсы жақсы саудагер болған қазір сауданы ғой үйде демалыста үйде таң ғой иә таң атқан шешем деген ол кісі біздің оқуымыз қолдайды мен кішкентайымнан ана ананы білесіз ойбай балам алай деп жаңағы <laughs> иә. бірақ ол кісі маған әр менің жағдайым сұрап отырады жақсы ма денсаулығым жақсы ма бірақ ойбай сен әйтпе бүйтпе бокс деген жаман деген сөз айтпады өте қолдаушылық берді кішкентайынан қолдап көрсетеді дұрыс қой сол қолдаған арқасында қазір чемпион болып иә. жүрсің батасын беріп отырады әр жолы хабарлассам болды батаны береді қазір жақсы жақсы өз бауыр жалғыз баласы ма сол үйде жалғыз жоқ ағам бар ағам бар ағам оқуға туған ағам ба туған ағам аты кім жақыпбек жақыпбек ол қайда қазір қазір үйде әке шешемнің жанында сол кісілер көмектеседі өзі ауыл жақта жұмыс істейді сіздің ауыл жақтарыңызда мал шаруашылығы деген сияқты сондай ма е бар қазір біз үйде сол сиыр бағып отырмыз сондай қаладағыдай емес қой иә қаладағыдай емес жалпы сіздің жетістігіңіз қандай қытайдан білдік жаңағы чемпион екен қытайдың бокс королі екен білдік чемпион екен жалпы сырттағы жетістігіңіз азия ойындарына қатысты деп естідім иә азия ойынына екі мың он сегізде қатынастым бірақ өкінішке орай бесінші орын алып қалдым ол кезде енді кіммен жеңілдіңіз индияға иә ол кезде алпыс тоғыз ба әлде жетпіс бес жетпіс бес жетпіс беске енді майдандағы майдан жан жетпей қалды Бұл кезде біз екі мың он жеті бізде қытай ойыны өтті одан кейін шыға алмай қалдық та сырт жаққа э, жарыс болмады қытай ойындары дегенде бір кіші әлем чемпионаты сияқты иә, олардың да іріктеулері бола ма қалай іріктеу болады алдында үш рет ауданнан болады жоқ жоқ сол мемлекеттің арасында үш рет мысалы бірінші талдауы чемпионат одан кейін барып тағы да екі талдау өтті осы алдындағы он екі боксшы не болмаса он алты боксшы шығады салмақ қарайды сендер де арасында ұпай берілген ба сонда иә сол өлкелер арасында бізде отыз алты өлке бар жалпы сенен бөлек құрамада қазақ жігіттер бар ма ә, құрамада қазір осы жанында бір боксшы бар килоста ә, жоғары плюс сексен сексен алты мың килода ма жоқ а тоқсан екі тоқсан екінің жоғарысы арсыңа келді ма ол келді осы жерге кім деген байқоныс деген байқоныс танабек байқоныс ол не қылды бізден кімнен ұтылып қалды ол бірінші күні жеңді екінші күні өзбекке жеңіп қалды чемпион болған өзбек иә жоқ тағы жас жасын бағана қарасам екі мың сегізде қытай енді айдаспанға шығарып олимпиададан алып өзі сегіз шығатын ғой олимпиададан енді қытайда өткеннен кейін де атой салған шығар бірақ токиода қазір тіпті алған жоқ иә. ерлер отрядын бұл қытай боксын құлдырағаны ма әлде жаңартылған жаңарып жатыр ма қалай ол енді мен оған жалпы жауап бере алмаймын өйткені бәлкім енді екі мың он төрттен бері ұстаздардың ойлағандары шығар өзім өз ойым енді біз әлде көбірек шетелге шығып жарыса жасап дегенбіз бірақ ол ортасында көріп шыға алмадық мысалы менің алдында бізде жарыс болмады біз шыға алмадық ешқайда шыға алмадық тек қана үйде машық та төте олимпиаға бардық ол майданға шыққанда сәл әсер дейді ғой иә көнікпе болады мысалы күнде жүгіріп жүрген адам мен әншейін бірінші күн шығып жүгірген адамға ұқсамайды біз диқан екеуміз барлығымыз енді өкпеміздің күші барлығы жақсы болса да енді майданға шыққанда тағы да ол өзгеше болады да сондықтан жарыс аз болып қалды сол кезде ол енді ана вирустың несі иә иә вирус сіздерде енді қатты болды ғой сол жақтан тарады жалпы мына токиоға дайындала жаңа токиоға қайтадан келіп оралайық токиоға сіздер дайындық қалай болды мысалы біздің құрамалар екі апта бұрын барып дайындалды сол сіздер қалай бардыңыздар біз үш төрт күн бұрын бардық үш төрт күн бұрын и жарыстың сіз екінші күнде шығып кеттіңіз иә екінші екінші қателеспесем екінші күнде біз енді мен токиоға барғанда көп бокстың жарысына көп бардым сол жерде енді және де мынау енді қайтадан өзіміздің жарысымызға оралайық мына жерде сіздер неше боксшымен келдіңіздер біз бұл жерге ерлерден он жеті боксшымен келдік бірінші екінші құрам бірінші екінші сұрайын деген бірінші нөмір екінші нөмірлер келді ғой иә. одан кейін мықты деген ә, негізі солай арасында үшінші нөмірлер бар кейбір бірінші нөмірлер келе алмады енді содан екі күміс жүлдегер иә қола жүлдегер жоқ бір бір қола жүлдегер бар тоқсан екіде біз екі күміс бір қола белдірдіңіз дұрыс соңына келіп қалды біздің сұхбатымыз жалпы ә, жоспарларыңыз қандай алдағы мақсаттарыңыз қалай соны бөліссеңіз сосын біздің қазақ оқырмандарына көрермендеріне өз тілегіңізді айтсаңыз соны аяқтасақ ә, енді алдағы жоспар азия чемпионы күтіп отыр одан азия ойыны соған енді шамамды салып жақсылық матч істеп содан де жақсы нәтиже шығады ә, мен өзімнің жанкүйерлеріме енді отанымызға отанымыздағы халқымызға біраз таңқақ беріп кеудесін көтеріп жүретіндей көп сонда енді біраз қолымыздан келгенше еңбек сіңіру